तो आपने पिछले फाइव मिनट्स क्राफ्ट वाले वीडियो में मैंने बोला था कराऊंगा इसलिए अगर आपको इस वीडियो का पार्ट टू चाहिए तो इस वीडियो पर फाइव लाइक्स करने पड़ेंगे पांच लाइक कर दो और इस वीडियो को पार्ट टू बनाऊंगा भले ही टारगेट कंप्लीट करने के लिए दो हफ्ते लग गए लेकिन टारगेट कंप्लीट हो गया so without wasting any more time let us start the video okay so यहाँ पर ये लड़का पेंटिंग कर रहा है और पेंटिंग करते करते उसका ग्लव जो है वो खराब हो गया और वहीं पर लड़की आती है और उसकी वजह से लड़की का कपड़ा भी खराब हो जाता है और लड़की उदास हो जाती है और लड़का उसको समझा रहा है कि गलती से लग गया लेकिन लड़की नहीं समझ रही बड़ा स्लो चल रहा है वीडियो लेकिन फिर लड़की उसके लड़के के ग्लव को देखती है और उसको एक आइडिया आता है ओके सो लड़की ने वो अपना टी शर्ट लिया और ग्लव लिया उस ग्लव के ऊपर लाल रंग लगा था फिर उस ग्लव के लाल रंग को टी शर्ट पे लगा लिया ये दो बार किया तीन बार किया चार बार किया पांच बार किया और उसी कपड़े को फिर से पहन लिया वाह ये जो लाइफ एक वाले ना पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि या तो हम अंबानी के बेटे हैं कि जो कपड़ा मिला उसको खराब कर देंगे या तो हम इतने गरीब है कि अगर एक कपड़े पर एक दाग लग गया तो हम उसको धोने के बजाय और खराब कर देंगे एनीवेज आगे बढ़ते बढ़ते अपने अगले हैक की तरफ ओके सो यहाँ पर ये लड़की आती है जिसने अपने से दो तीन साइज बड़े कपड़े पहन रखे हैं लेकिन इसको एक आइडिया आता है कि ये अपना हाथ के ऊपर से कपड़ा फोल्ड कर रही है अबे ये अबे ये ये वाला लाइफ है तो इंडिया में हर किसी को पता है लेकिन इसका मन अभी तक नहीं भरा इसने अपने टी शर्ट के ऊपर के कुछ दो तीन बटन खोल दिए बीच का बटन रहने दिया और नीचे का एक बटन खोला नीचे का दूसरा बटन खोला फिर टी शर्ट को पीछे किया और पीछे से भी फोल्ड किया और आगे से कपड़े को गांठ बांध ली शायद हाँ आगे से इसने अपने कपड़े को काट बांध ली है क्या बात है और ये करने से क्या होगा वाह तुझे कपड़ा नहीं हो रहा है तो उसको मत पहनना क्यों उसके ऊपर कॉटन साइज का थियरी लगा कि उस कपड़े को पार्टी वेयर बना रही है बढ़ते अपने अगले हैक की तरफ ओके सो इस हैक में इसने एक ऐसा कपड़ा पहना है जो इसको हो नहीं रहा है और ये कपड़ा ऊपर करते करते थक गए इसको पब्लिक में बहुत ऑकवर्ड लग रहा है सो इसने झुक के कुछ तो किया ये कपड़ा उतारने का ट्राई कर रही है लेकिन उतर भी नहीं रहा अब इसको कुछ आइडिया आया है सो ये फिर से झुकी इसने कपड़ा अच्छे से उतार लिया और उस कपड़े को और उस कपड़े को अपसाइड डाउन पहना है और पहनते पहनते और इस और इसने अपना कपड़ा अपसाइड डाउन पहना और पहनते पहनते इसने छोटा सा डांस किया फिर इसने कपड़े के एक साइड पे पिन बांध ली और उस पिन के थ्रू अपना हाथ पास कर लिया जिसकी वजह से अब ये अपने कपड़े को पहन सकती है लेकिन इसने अब एक बेल्ट लिया उस बेल्ट को लेके अपने कमर पे गांठ बांध ली जिसकी वजह से अब ये कपड़ा पहन के अपने जिसकी वजह से अभी कपड़ा पहन के पब्लिक में जा सकते हम लोग ऐसा बताते थे ना कि उसने कपड़े को नीचे से काट लिया अपने साइज का बना लिया तो पब्लिक मान लेती लेकिन ये सब कौन करता है बे okay so guys I end this video here जैसे कि आप लोग ने देखा वीडियो में फाइव मिनट्स क्राफ्ट वाले हम फाइव मिनट्स क्राफ्ट वाले बहुत वॉच टाइम लेते हैं और उनके क्राफ्ट्स भी बहुत यूजफुल होते हैं फाइव मिनट्स क्राफ्ट के ऊपर और बहुत सारा कंटेंट अपलोड करने वाला हूँ तो अगर इस वीडियो का पार्ट थ्री चाहिए तो इस वीडियो के ऊपर सेवन लैक्स करवाने पड़ेंगे सेवन लैक्स करवा फाइव मिनट्स क्राफ्ट का पार्ट थ्री बनाऊंगा and finally thanks for watching